Aman Aman, Esirem bir havayem bir kesem Giriftarım giriftarım aman Ömrümde gizmerem gülü güzel seyrine Fasli bahar istemenem bir bir olmasam Güzel seyrin leylerem her gün olmasam anam bog'li bo'lar molsiz bo'lmas omonat you